Okey, kita bacain mantranya lagi guys. Jadi lapak, taji lapik guys. Mana dapat kita angkut guys. Labu ilah. Ui, Cepatlah bro. Oke okay, bro, selamat siang. Welcome to my channel Majenis Bolai dan Nadine Sniper. And ini kembali lagi di acara hunting. Mancing mana? <laughs> ini hunting kenilanya berada di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pesawan Barat, Provinsi Sumatera Barat, Bro. Ini kita lagi hunting bersama rekan-rekan hunting sniper. Ini banyak ikannya, coba lihatin ikannya. Oh, lumayan oh, banyak. Ini dia, Bro, ini... ikannya tidak dijual ya ikannya ya ini hanya dipancing-pancing saja kalau bagi yang mau kan hmm. bakar-bakar ikan setiap hari juga boleh ke sini eh, eh sinilah ya setiap hari juga boleh <laughs> gratis gratis chat aja nomor WA nya di bawah ada tuh hmm, nomor WA nya ada di bawah guys ini setiap hari boleh katanya asalkan bawa uang sakurasi daun-daun telinga <laughs> ini guys kita pancing dulu guys nah ya guys terkes Oke, apalagi kita uh, mancingnya bersama dengan para para pencinta pancing sangat-sangat dibolehkan. Nah, itu konten ada. Umpan lebih, mangan masih betul ya meh. Lelaki dah. Melapih dulu aku ni. apa sana anak. Ini kita memakai doa ya. Ya, doa apa? Doa memancing ikan. Hmm. Labu ilan. Wih, bang. Labu ilan. Wih, Hahaha. <laughs> Mari sini kan. Lonce. Kenapa buat tadi itu? Dan semula ya dililit ular dia lari guys. Ah, cuanya, guys. Eh, karena dia takut ular. bukan takut ya tapi geli. Dia bukan takut tapi cuma geli. Kenapa kata abe itu nak? Kata Amir aja ni macam Im dah. Gak ekspresi je tu. Boleh kangkung kena tokok. Kau dia edit apa? Eh masalah tu. Itu banyak subscriber katanya. Eh. Lucu kan? Nak tak gantung lah payah saya balik. Gantung lah. Tapi pun ni lah. Apa nak perlu sana lho? Turun asli letak lagi kan. <laughs> Nampak apa ekspresi je. Ah, Haa ah, tangkuk tu. Haa ah, tangkuk Tangkuk lah. Biarkan dulu guys makannya boleh. Oh, habisin pa na daw Mantap guys. Alah lah, boleh-boleh. Mantap guys. Uy. Uy. dapat oh, guys. Ini ikannya. Wis mantap. Hmm. Ini guys. Inilah dia apa mancingnya. Ya, jangan lupa guys ya. Nah, Subscribe ini. Hmm. Oke. Okay, mulai dan mendapatkan ikan satu ekor nila merah. Nila merah. Inilah dia. Ini kalau merah, kata orang nila setan. Hmm, setan ya. Iya, nila setan, iya, iya. setan merah. Ya, ya, ya, setan merah. Dan sabuk merah. Kau lu eh, tuti beli dulu. Kau lali. Ande, pula Masuk, nyu masuk ni leh. Ya panjang, biar panjang ay. <laughs> Ekspresi lah. Kemudian kena jurus. Pakai dulu bisa ikannya Oke, guys mantap ikannya banyak guys dapat empat ekor tinggal ladang sepuluh hmm. ini nggak tahu ya Oke, okay, ini tutorial cara memasang umpan kalau masa umpannya kalau mau dapat ikan nila yang gede itu jangan bagus-bagus nanti ikan nilainya nggak mau makan karena terlalu cantik kan Ngopi pa kagang. Lalu mau eh, magkabiyan. Wala sa wala po, wala lidi. Wala tigil yan ta ganito ini. Ah. Agang ili. Duagi mo mau. <laughs> Dua Duagi. Sudah makan guys. Oh, oh, itu dia guys, strike Mantap. Ini dia guys, wush. Pargoy, pargoy. Tarik mang. Bisa. Tarik. Balik, balik, balik, balik, balik, balik. Wes, mantap. Ada di <laughs> bas, guys. Sudah dapat ikannya. Mantap, guys. Itulah dia. Ini dia, guys. Inilah dia. Wow. Ikan yang sangat besar guys wow iya besar guys besar nah, inilah dia pemancing mania kita Aizen es bolai satu setengah kilo satu setengah kilo jorannya itu gak bungkuk-bungkuk nah itu guys mau patah guys terpatah guys inilah dia ah mantap guys ini enak nih guys dipanggang mantap guys Bisa kali guys ini ini pemancingnya kurang bisa guys lah HP-nya yes. deh Ush, mantap dia. mantap dan jangan lupa di subscribe ya guys Udah lima ekor baru lima ekor. Oke okay guys, kita bakal pancing yang lebih besar daripada itu guys. Dua, tiga, enam. Cuma enam ekor. Dan ini kita, inilah dia pemilik apanya, pemilik kolamnya. Ini adalah tamu yang datang dari Jawa Barat, Majen Esbolai. makan kita mancing yang lebih besar guys kalau mau dapat yang lebih besar apa lagi Uh, besar, nanti nanti nanti nanti tunggu nah, tunggu karena banyak guys mau besar ya guys nah seperti ini umpannya guys oh. ini kita baca bacain jampi jampi dulu ya guys ya. udin songong udin songong guys oh silapak silapui Taji lapak mana yang dapat, mana yang gadang, ah, kita orang kui. Ha, mantap, mantap guys. Ambu guys. Ambu. Tak. Dur. Angkat guys. Kita tangkap guys. Mulai-mulai guys itu deh. Udah apa itu guys? Tarik guys. Ah, itu guys, udah makan tuh guys. Udah mulai Aduh guys, larinya guys. guys. Aduh, habis banyak. Ih, mampir guys. Emang mong, tarik. Mantap. Udah habis guys umpannya guys. Ternyata tertipu. Ternyata tertipu guys. Tidak mau gila pak deh guys. Hmm. Karena doa Oke, salah guys. Kita kasih lagi umpan yang sangat menarik. Kita eh, bakal tangkap kantong sennya guys terlalu besar umpannya nih guys Oke guys, kita bakal baca doanya lagi guys. Terjelapak, terjelapik guys. Ayo ayo. Oke, Satu lagi. dapat kita angkut ya guys. Nah, le bawah sih, sana lah tu. Jauh kan nak. Oh, langsung strike. Langsung strike, strike, strike. Strike. Oh, mantap. Balas yes. Oke, kita kasih kendor dulu ya. Kita kasih kendor dulu. Supaya dia kenyang. Oke, guys. Oh, habis umpannya nih, guys. Mana umpannya lagi? Ada umpannya lagi udah habis. Makanya ya kan angkut dia ya, guys. Hmm. Bah putih. Putih dah dah singgah barang tu. Kadang warna dong. Apa nih ni kita stay. Eh. Kurang arek dia guys. Dia di lulu langsung kan. Ekspresi. Ekspresinya bom. Bom pancas kali ya pancas tanganmu balik mau pancas tuh iya ya kita bacain mantranya lagi guys. Taji lapak, taji lapik guys. Mana dapat kita angkut guys. Terlalu jauh di sana. Nah, tahu. Ah, ha, itu dia tangkap benda. udah tangkap itu sana ah. Uh, kacik lanai. Kacik lama salah. Kembali. Wih, strike gas. Manis. Ah, Tidur makan itu ha. Lelaki lah. jam 12.40 tiga satu lagi guys satu lagi guys coba guys Oke, kita balik lagi, guys. Cikgu lah juga ini cikgu. Awak mi dati. Uh. Oh, udah ya, guys. Palas guys. Palas. Waduh. Itu dia. Iya. Inilah dia. Iya. Dia renang dulu guys. Keduk dia guys. Ah, lepas guys. dia. <laughs> <laughs> lama ini guys wipih dia guys wipih itu kerumpannya lagi guys Hmm. Oke okay guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Hmm. Karena komen itu gratis. Subscribe itu juga gratis. Enam. Miko tadi lapih, me. Kamu lapih, anak. ngajun ya. Bolehnya guys, habis itu guys. Aduh guys, udah tangkapnya guys. Dapat, dapat. Uh, hmm. mantap. Balas ke es. Mantap. Mau ke lapian beli uh. iya, ya? Ah. Oh, Lapih, lapih lama aja ya. 67. Lapih. Tangkapnya ini guys. dia Ah, ini tuh. Ah, dilariin tuh. Ah. Iya, iya. Kita balas langsung guys. Balas guys. Iya. Yeah. Oh, wow. ini pas besar nih guys. Waduh guys. Oh santai gitu gue pernah dulu guys. Jangan santai dulu guys. <laughs> ini guys oh. Aduh. Top guys. Besar besar guys. Oke guys, ini guys. Ini guys. Mantap. Oh santai guys. Tarik guys. Nah, ini ya. guys, ada sekali guys. Mantap. Mantap, guys. Hmm. Kita mendapatkan berapa? 7 ekor. 7 ekor. Udah tuh. Itu batu Alah enggak. Hmm. Wah, nah, ya, dah, udah senang merai. Oke, mantap guys. Salam nah. satu laras, salam satu pancing. Nah. Salam satu pengobatan.